السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير ازاي افرق بين معمارية x 64 x 32 في ال processor او المعالج الخاص بالكمبيوتر بتاعي طريقة سهلة وبسيطة جدا في ال Windows 10 وال7 وال11 وال8 ان انا بدخل على ال search بتاعي وكل اللي بعمله بكتب system information ظهرت عندي ال system summary بنزل على ال system type بيقول لي هنا اكس 64 based PC يعني معناها ان معماريه او نظام تصنيع المعالج بتاعي هنا بيدعم ال X 64 وخد بالك ان ال X 64 ممكن تنزل عليه Windows 64 و32 عادي جدا بس طبعا بتقل كفاءته مع ال 32 اما المعالج اللي هو ال X 32 ما ينفعش ينزل عليه ال X 64 انا بنزل من الامكانيه العاليه يتحمل الاقل منها انما الاقل ما يتحملش الاعلى لان هو مش متصمم لكده ودي كانت طريقه تحديد نوع ال processor من حيث تقنية التصنيع أو معمارية التصنيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واوعوا تنسوا الدعم وال subscribe وال like وال share وتفعيل التنبيهات